आज आपने टाई सीधी नहीं पहनी नहीं तुझे कोई मसला है चुपका क्या पेपर का अपना सर मैं तो वैसे ही आपको बताया था आप तो गुस्सा कर गए कर क्या पेपर कर अपना गुस्से का कुछ लगता अली Olli. क्या है पहला नुमेरिकल बता नुमेरिकल पहला वाला बस आखिरी रह गया मुझे कर लेते फिर मैं तुझे तो बताता हूँ अच्छा जल्दी कर जल्दी सर आई हैव डन मुझे तो बता देता कौन सा